ای چی گپ ندارم با بنام خدای مولا نیست همو ممکن که در خودش که همین چیز هست همو شریعت در خودش راست کسته خودش در شریعت نیو شریعت در خودش راست میکنه باید بعضی آدم ناسیه میگه ای چی گپ نداره که خودش ناسیه همین چیز رو نمیشه آورده ای چیز به حد دور بودن در خوره به حد بعد گندگیش در چیه همین پشتی های یعنی خود نسکشتی همین سریرات همه نسکش می شود من خدا همش نسکش می شود همین رفتن می گیرد همون می رسد агар рафта вақти намози ҳазрат торат дора унош набурдастош чикор куна нахунаш қазо мешавад дар ҳамин ҷо ҳайрон мешавам ки ҳамин бурдану набурдана шумо якҷо гирифтед <laughs> ҳамин гапа мегӯяд ки нос набарад ҳичи гап нест اصلا ناسا کشیدنش با خود داشتنش گناه هست این با برا و نبرش با کارش حکمش دیگر هست حضرت امون کارش حکمش دیگر هست حضرت امون بله بله اوکی همین رنگی آدم همین نمیم چکل اوکی به اون نمیتونه همون همون خودش یاد همین آدم های بوزدو را بیم برای همین این چیز ممکن اصلا همین چیز دور شیدن در کل برادر عزیز این نیست اوکی با یکون سنت ما مطابق نیست چهار سال شد آزاد پرفته میشین خوبش کردی نقص کردی اوکی این در ایراده سخت در کاره ایره هر کس پرتفته نمیتونه پاک باشد میگه این الله جمیل یحب الجمال این خدا زیبای زیبای خدا پاک پاک کار دوست